Now you hold fusta triturada. Disfrutarás por seu sabor. Cruixent, cruixent, cruixent. ¿Estás cansado de fumar tanto? Pues fuma menos, que nosotros no te podemos ayudar. ¡Hala!